Je veux le célébrer et chanter sans sa nom. Seigneur, par rapport à tout ce que tu entreprends dans ma vie, Seigneur. Que moi de gloire mes pensées soient un amen, Seigneur. Que ma vie soit un amen envers toi, Seigneur Jésus. Que tes plans sont tellement merveilleux. C'est et éternel des armées. Alléluia.